Arte parita inventita saluton kai bonvenon ala nia unua episodio de la tria sezono citiu estas la tria kai la sta sezono char randi de la fino de la sezono finigos la iaro kai mi core dankas la homo in kiwi sequis min tiom longe kai non volu resti con mi resti con mi kai estas kai kai novajo i en citio en citio sezono kai la play grava novajo estas changio de musico ne plu estos la jingloi de Paolo Ghiglione, kiu mi corre dancas, pro la helpo kiu na li donis al migis nun, cae al venos de Enrico Pranesti, kiu estas amico cae collego, kiu laboras e la Universitato de Torino, gli estas chemisto, sed li ancau estas componisto. Cai li bonvole entusiasme, mi diru, acceptis la inviton contribui alla medito serio per la componagioi che in li publicigas per la platformo SoundCloud kai rande della fino della anta umidito vi ciam havos la ligon por recte ausculti la tuta componagion kiu compreneble dauras multe pli uh, ol la el tiro kiun vi usas en ciu medito. Bone, ien cio. Restu con ni, un medito con ni, tanto. Saluton, kai bonvenon, agnenova Zamenhofa medito. Hodiau, Mi volas legi cae mediti cun vi sur gazeta articolo el alia gazeto quiu effective ne gravas sub la titolo aperas citiu gazeta articolo pri propaganda articolo facte ne temas vere pri articolo ni vidos non cae mi legos por cun mediti el pagio ducent quardec La sorge elaborita granda articolo e senso cae estontezo de la ideo de lingvo internazia, presita en la fundamenta crestomatio, pagio ducent sestec hoc. Estas ne de signoro lo de Beaufort, sed de alia persona. Chiu desiras resti anonima. Signor de Buffon nur legis el tiron de tiu ci articolo traducitan de li en lingvon franzan en la congresso de l'Association française pour l'advancement de science en 1900. Li diris tion ci anca osia tempo en la gazeto L'Esperantist, ciam li represis tie diversain partoin de tiu articolo. Estas aspecto de la vivo de Zamenhof quiu perplexigis min ciam. Ec de la unua legado de la agiografio fare de Majori Bolton quion mi legis quiam mi estis uh, eh, fresh esperantisto en la una iaroi. Do, uh, kial Zamenhof usis plur foie pseudonimoin por resti anonima. Fakte, en quelcae casoi la kialo estas suffice clara por eviti censuron, por politica e chialo e sed in citiu caso chi ha le senso ca estontezo la fama tractaggio restis anonima ti onesta sclara no mi volas scomenzi citi un unuan cun mediton de la tria kai lasta sezono de nia ne diru medito serio un unu iaron longa per clara declaro che ci case mi pensas che Zamenhof tutte eraris char fin fine la anonimezzo exter eh, Ruslando la zara Ruslando, sed en la Franza contexto lo mi vere ne helpis en tiu momento en la frua iaroi de la dudeca iercento. Cai char mi pensas che se oni ne vivas en tutte mal libera lando oni devas curage diri sian nomon flanque au fine de la assertoi quin oni faras per texto. Sin kashi malfortigas la messagion. kai ni povas cun mediti pretio. Dankon provia atento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.